但是我是真的爱你啊。 Hey guys, what's up? Welcome to another video from Ling Ling. Today's video is going to be a little bit different from what you have seen from me before, but I hope you will like it anyway. Basically, this video idea came up a few weeks ago when I was in Hainan. I met this amazing British girl who is fully immersing herself into Chinese culture and language by being in a small city, working full-time in Chinese, having a Chinese boyfriend and a Chinese roomie. When I talked to her, we talked about her roomie because her Rumi and her boyfriend is like very public on my friend's uh, WeChat, uh, WeChat moments. So after talking about this uh, boyfriend couple situation, we came up with this idea <clears throat> of doing a video about uh, nine things that Chinese couples they do. But just a little reminder, guys, I'm not saying every single couple in China is like this. This is just overall what we have seen and experienced. I both talked with Chinese and foreigners afterwards when made, before making this video. I'm just giving a shout out to my two amazing friends who are participating in this video. It was really, really cool. So thank you very much to them. And uh, yeah, without further ado, let's get started. 好。哎。走。嫁给我。啊？不会吧，我们我们才约会两次。但是我是真的爱你啊，嫁给我吧。我我回去问问我妈。哎，不行不行，嫁给我，别问你妈了，你妈肯定不同意的。好吧，你帮我带上。 好吧，那我们去领结婚证吧。亲爱的，我是真的爱你。嗯。但是，第一，你不能喝酒；第二，你不能跟其他男生聊天；第三，夏天到了，你裙子绝对不能太短，记住了吗？哦。那你我也有要求，你不能抽烟。 不能跟别的女生走太近，聊天微信都不行，不能说早安晚安。然后呢，每天必须对我说三遍“我爱你”，我爱你，我爱你，我爱你。好。 <laughs> 啊！太不好意思，我迟到了，姐。你怎么又迟到厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！哎，嗯，你今天特别漂亮，我发现。 今天妆化的特别好，真的啊！啊，我觉得你比平时漂亮，漂亮特别多。哪有啊？真的， <laughs> 真的。走了走了，吃饭去，吃东西。哎，你爱不爱我呀？爱啊！可是我怎么感觉不到呢？那你要怎么才能感觉得到我，我爱你呢？ 现在感觉到了吗？什么感觉？你看一下手机。哇，你给我发了五二零呢。对啊，五二零，我爱你啊！哇，我也好爱你呀！啊，么么哒。 <laughs> And that was it. I hope you enjoyed this little video from me. If you want more videos like this, please let me know in the comments below and I'll try to come up with some ideas and see if somebody wants to participate again. It was so, so, so much fun to make videos with other people instead of just me on my own. So yeah, let me know what you think in the comments below. And uh, also give me a thumbs up for this video. Subscribe for more videos from Ling Ling. And if you feel like it, please help me translate this video to your language language. And yeah, I hope you're having a great day, evening, wherever you are in the world, and I'll see you again very, very soon. Ling Ling is out, see ya, and 再见，Mwah! bye bye. Ah, 啊，对对对，啊，哎，福秀，你可以啊，看那个哈、啊、，OK，好了吧？ <laughs> <laughs> OK， <laughs> <laughs> 他就喜就我看你不要生气。OK，好，开始吧。太好了。东西方这种文化差异这个东西，其实就是经常会自己去了解一下，就其实挺有意思。你会发现，就是我们刚刚说那些东西，就是在我们看来哈，如果我们我们去演我们的剧，都不可能这么这么这么去对话的。而且这个《Lina》这个片主要是为了就是夸张化这种矛盾嘛。